mayanja nkanyi naabu mayanja mm. bagende mengo mm-hmm. amwijja mu national ki bombi abajja mu national politics abazze emengo bafiireyo kakati abu mayanja agamba manya kakungulu agamba gondi amuyita obote amuyita amuganda naye omanyi kakyama yusudugo tumengo yuko tumengo because we are going to make an alliance with these people mm. to put sense in mengo mm. so nga ye nebwe yali kikoze mengo tatekebwamu mugezi kuba mengo tafugibwa mengo kakati kabaka amusalidde amagezi nti mm. yatuzaayo olukiiko lulwebityango banga bwayagala si ye mengo li eyina eh, abateesezamu kabanyi disonatemudmengo mm. kuba yateekamu abavuuka ababbi abataka baali bamulemeredde abataka baagala buwangwa bwabwe yeah. nokukumaati hmm. kwekukwata abavuka nabatekayo ababbi ba sente kuwayize tumanipulate nekifa sibebali hmm. kakati nga abuma yanje agamba nja kuddamu enkya kaŋende mumala okubuuza omuntu gwenneesiga hmm. kakati oba taadoleretokititukakungulu kakyama uh, uh, uh, yalaga wanikakungulu nakkiriza because oba taadoleretokitukakungulu kyenkugamba nti oli message gyakuleetera yiye oba ayina oh. gyagijje kyobula mutani wange amwakugamba nti taata omanyi gweofaanana empologoma gibatemize nebeera nenfuuka embwa buli omu akutya yes because buli omu ntegeera ate ndirirayebo nnyo nze mirundi siya muntu lukwe ntya nnyo sikola position nti mbadde nvuma bobi wire golooza batunulira ntu eya pusi eyo gyali obayita basiru this not the time to tell anybody nebigundi ino naawunya mumuleete sebaggala mmwe buli ava wa museveni mumuleete bwe mumala okukuba museveni ekigu mm. nga muteekawo akakiiko akabuuliriza enguzi nga mugaa nti buli omu yeetikka omusalaba gwe ngomuntu bwe muba muzanya politics mulina okumanya how why do we now what we need do nti first of all bemba munakuba omukulembeze ekigo hmm. gavumenti mugifuula yiye nti whoever resigns era besi yakyogerako besi yebakola lisafo naga nti problemu ya uganda si cabinet problemu ya uganda museveni yabakozesa ebitali bituufu defend ki ah, nga defendinga baminista why don't you resign if museveni is using you Lwaki omukazi akkiriza okufumba abafu nga ye si kanibo si muli w'abafu ndiwumanewutise nze munaebyo mufumbiri waffe ku kyalo kyaliyo bali bakwata omukono gw'omuntu ne baguteeka mu kibbo ne bagutwala muwala waabwe gye yali afumbiddwa eh. mu kufumba eh. uh-huh. bali ne beetika muwala waabwe n'omugondi gwabwe ne babaga nti ebyo waffe tetubirya tetubimanyi badda ne muwala waabwe eri famiry teyaliyo abasezi nevalao toyinza kukkiriza kyobalaba nti museveni abuliddwa muvuganya hmm. nevalao the moment you wait elida tusaakayu oba obudde batoyinza kugamba eh, oba obudde nti gwe kitegereza museveni tabagobakiriza besigi teyalivuddeyo kibategereza museveni singa teyagoba mubabazi teyalivuddeyo you run before semwogerera alina respekti okusinga bano yalita ininga mukyenda mumukaaga n'abita kaatokitegeddenaye alina ekitiibwa yamuwa ebbaluwa nti njagala genda ne bagamba akangamu no mi bampekikonekigaana sijja kukikola ezo sente kasiimu sibanga ka advisa nemulikotiranga rubi expangid tukita expangingyo Bazikuwanga kasimu. Kali kasimu mzee ye anonya jenzi je bazipera mse. It cannot mean in my. Gwe kombira kasimu kompola. Mm. Tikisoboka ejo na chigana. Ejo wa divaiza. Tikiri yo mulikoti zanga. Katonda wa. Tikiri mu. Mulaifu ya. Akasimu kaja buli mwezi. Yes, sente nzilia. Kakati zili mkwanu kwa mseve. <laughs> Kakati mkukulia. Mm. Yaguma hiyo lewe wa mkuba. Mulaba. Katolo badira ni nkanji. Baba tuwale mengo bafira yo. Museveni yayambye abo mayanja ne mayanja nkanje okudda mu national politics baali bafiire mmengo abo mayanja ajja mu gavumenti ya amin aleeta ebya buganda ebyedda amin atwala ssaabasajja kabaka mutebyemisinde bogi wali omumanyi yali akulira leeta e uganda mm-hmm. amwanjulanga kabaka mbukawaka emisingo teyasulako ekiro eh, eh, kabaka abuma yanja ngaamaze okuteeka kooki mhm. akabugo mhm. yalambula radio uganda ngeriyo bwogi yebbawona omukyala bwogi abadde atiikiridde nyinako paka neero bamukuba nebamujja kulayiri kakati yalambulayo mu radio uganda bwogi nabeera excited yali akulya programs nti kabaka waffe wuunazze okulambula radio uganda oh, oh. ensingo teyasulako kuolu kabaka nadduka naddayo ebungereza banange kakati okirabe nti ekyo kyembakunkubuulira hmm. nti abumayanja yakubwa emirundi ebiri hmm. butafirika amuyita amuwe sente yatwala gundi obuta amutegeera nti mugezi nnyo mhm. amugamba genda emengo yebuuza kwandi ku kakungulu kakungulu obuta yali yamukoze kidda ngayogedde naye hmm. eh, kakati kyenkugamba nti nze kenyinyi ewange nze ntuula nina olubaawo mu nyumba tukiyita meditation isimi naye tamala emirundi abaganda lwaki balina nnyo enkwe ateababbi anti gwekyoyina okitegeera nti gwolowooza singa katonda bwe yatonda abakyala abo nga be balina okuzaala bokka mm. Eh, mm. be batuyamba okubeera ku nsi mm. nga bakalubu nnyo twalizaaliddwa naye ate yabakwasa responsibility eyamaanyi nyo ate n'abawo obunafu bwayo tinamukutta amukwata ate n'afuna olubuto mwana wattu yes yes ekintu kyonna buli lwoba naye ekintu ekirina valu kitegeere nti golod akabiri tekagula bwekati akabiri tikati kagula kuwananaye ekidoma nakyamazi sente meka naye ate nga tewaliko baga nti afudde golod amuweddemu amazzi mhm. gegakolakigagula <laughs> sente meka anything useful is not expensive mm. <laughs> kakati gwe buli katonda lwakutwa nti oli muwala mulungi takuwa amagezi ate kanakuuma bulungi bwo mwana wa kakati ebitundu byebyekyama byebikubwa embooko buli dakiika kuba obwongo mm. tebukwatana kakati kuloza mm. nti singa byo tekwatagana n'obwongo mm. bad black singa si muvuzi wa nnyo singa si musawo naye mwana wa eh. naye ekintu yes kakati bwoba oba omugezi ne bakutegeera no nti abalaba abajja bayitirivu gyoli gyoli tebazze lwakwagala nedda nedda nebazzenga balina nti mirundi mumukube mumukole kino mumukole kino kakati eyo kakati netujja tufuna gundi e, e, sitole eyokubiri ferikisonama wamuwulirako mhm. ferikisonama yali musajja mulugwala mhm. nga musajja mukatuliki kakati olwokuba abalugwala nga yalinga kabaka waabwe minister defense era munkaga mwena obateyebunya nnyo amagye ga uganda bwe geedima okumuyisa afirika bwe batumayo ejjinja ne batumayo felix onama bamukuba ne bamugjamu engato balugwala banne bamukuba ne bamwogoloza balukwala banne obote n'atya nyo tolaba kubona omulugwaera yabawa buli kimu kyebasaba abazungu ne bava mu magye n'abongeza sente n'akuza ne idi amin awo amini wakulira eddala eh. mm-hmm. yerere ey'amagye gonna yagagoba mm. n'azimba malala kati gano gabalemerera buli eyeediima yenna etanzania yamugoba kakati bwe bagoba kyembagamba tibosoma akatabo kange akamu kubuna nkubuulira mm. sekeritale geno ekifo ekyo kirimu ekisiraano buli sekeritale geno ayagala kuwamba pulezidenti lwaki anti yaddukanya ekibiina buli nsonga yonayotolera kuye eh. akimanya nokusinga kakati sekeritale geno abanga hausigaala bwaba yajjiramu okuwamba amaka tomusobola akuwona eddogo kubanga ye pulezidenti kakati talagwa museveni chairman wa party talagwa mm. kakati kuweva ayagala okubeera somulezi kyobola nti ono onogondi tanga odoyi yajja n'abawamba kubanga yabaleeta emakerere simanya bakulingireyo kati nte temunzanyisanga nagamba profesa nuwangu mhm. nti ojja ending up mu prison ettaka lyekawanda ettaka lyawali onnaggwe nuwange profeso litunze ngaitawakitalo nyo nanyini buyinza gyabeera ataddeyo nakakiiko akoze eki mhm. whois going to cort now nuwange l end up in jail i told him nti abo abaana buli lwakulaba bazze kubba ttaka lye namulonge tukuze lyawa nuwange nalitunda nze kasitankubalira ti wawo kuba numbamanyi kakati munnange felix onama mhm. obubati yamuwa obwa sekretary general ypc e, nga amaze okuba kakonge kakonge yamutya nnyo nga muyigirize musajja munyolo alina masazidiguli mu economics mhm. obati teyasoma teyamalako eh. namutya mhm. era kakonge mukwefuga olunaku lwetwefuga yalaga tanzania wanyerere kuwoza yamulimba obati yalimba kakonge tewesimba wantu nja kuyisamu mu nominated gundi yalonda n'omuyindi naki teyamuwa kaagati pawulo muwanga yaleka ekifo ekyo ekyobubaka bwa palamenti bategemu kakonge pate bwoba tolina kyewali okikoledde mu nsi oba ekintu kyonna enfanamento yiso tosobola gifuga thats what made muwanga important mu upc neewa nyerere kuba nyerere yali tamanyi kyalikolera kakonge amugamba nti omusajja akoze ekyo ansudde kakati muwanga paulo muwanga kati ye yasigaza e, yasigaza kifo teyafuna yasigalirawo obote namusuula kifoke mm -hmm. nominated obote yalonda n'omuyindi kakonge teyamuwa yali amuyambye ennyo okukola ki okukola gavumenti ye kubanga gundi obote tuyina ekitabo ki tuyina omusajja bamuyita nicoli mm. machiaveri machiaveri yawandika kitabo lukumi lukakana munaana mm -hmm. naye ye yaliko minisita mu gavumenti ya italy neegwa ne babagoba mm. nawandika ekitabo ekyo makibiri akuga nti omuntu yenna akuyambye okujja mu buyinza oyina omusanyaabo kubanga akwepankirako n'akujjukiza ebyedda byemwayitamu eh, kyobola nti ye museveni ate tatta agoba bugobi ah, ah, abalabe baabakanyukira mugwa ne beetuka walebe gwali olabegwo wagwase tabattanaye basajja bonna abagobi bafa bufya nti mobegini politikali be baggwawo nti bidandi taata wange amaanyi gaeri ayina wali omanyi nti ayina akalwa omutwalo gumu wali omanyi nti mbaba zayina akalwa omutwalo gumu kumanyika yeryayina ye kasita omuvaako nadduli yakugamba nti lubaala ali ku museveni bano basekuzi baddagala nenaduli yafaaduliinomutawakuza nadduli eh, <laughs> ah, eh. mm. ani nadduli yajemi nadduli kyaligonza n'ekigongo mhm. bagambye akalulu akalimu sente ko tebagenda kukagendamu kabatuule tebali mu kampeyini bo n'owulira nti mugula akalulu akagula baderegeti miliyoni emu katonda wange gundi namuganza atuuse ku kinaana kadaga ali ku asatu emitwalo kati guyingiriremu ki if you don't have money ate nga naduulita zirina anti basala amagezi ne bagamba nti kati baderegeti obasangayo eri kati buli disitulikiti gigendemu mukulaye balinda mulinde kati weebuuze mukula musajja ayina nnyo connection ze kenya sente yazijjaewa ayagala ki obazze kutuula ku seeka atuwambe sikayoola ojja kuneeka erikodi yefaanana etyamilioni e- eh, ekyo kalenayewayakuwapeing this man omuntu nakayalinga nenyonyi eh, neintelligence tekolera museveni kadagaltambulira munyonyi eh, kadagali naye yahayaliza enyonyi yatomegundi eh, ye yatomeddeka omutwe yegundi gyava eh. kadaga namuganza gyava yena kiwanda kiwanda kati ali kukyenda mm-hmm. buli delegate mm-hmm. ye mukulu ayingidde emiliyoni emu namuganza ali kukinaana beba highest bidders where have they got the money and why no why do you pay fe mu bukatuliki bafaza bapapa bawasanga mm. bagenda okizuula nga papa alonda mutabani we namufuula kalinali naye afuuka epa ne babiwera yatoga nti kyava mu bayibuli mwekirimtikirimu anti bakijjawo bujja nebakizuula nti nefaze abataano babeera mu kigo kuba tebalina bakazi abawule tebakisobola kakati tubuuza watide intention ekwasisa mukula ssente yazijewa wyaagala kuwamba museveni bukulembeze sente zaki kwanini lwaki mutasula sente mpitivu bwezi tinga nze kakati zoku ndi oziraba nze nzekolera zanga tiba buli mungi naye tebayinza nakukolayo kintu kyapatetekiriyo naye bwekituse ku leadership kati yenadduli haji kigongo nematiyasi aliko baaganye mbagaebo tebayina sente ekibiina abasente bakitwala kikogaliwo yetulidde kigongo tebamugyemubamugjeko andi kale nga kigenda muki kakati kyegamba nti epoyinti eh, eyokubiri nti felix onama oba teyamwagala nnyo hmm. wy felix onama nekyono yali muganda woboti hmm. nakwata mukazi we ne felix onama munyumba ye eh, ngaomusajja yatuuka ku kiseera ekizibu nagamba muganda we nti nsanze felix onama ne mukazi wange mm-hmm. mu buliri bwange mm-hmm. naye njagala omugobe guba onama obote nagamba muganda nti onama tanakwata ku mukazi ngatebote mm-hmm. mulamuwe omukazi we ye mwenzi sisobola kugoba onama kuyimiridde maje gabakakwa olwobwenzi bwa mukazi wo ah. nekyoni namugamba nti buli lwentunuulira omusajja ono mu kabineeti mulabira ddala ngaali mukikolwa nemukazi nja muttira bwereere oba teramugaa ti gwerekulira ozeemu nekyo neyali minister of information he left the government in 1964 oba teyagaana okuba onama nekyo ni nagivaamu eh, eri musajja mumaliriro kakati anti oba teyali ategedde mulamu wange yeyaleese omusajja muki munju munju oba yagenda n'amukwata bukwasi kale naye oba teyategera n'agamba nti relationship ne gavumenti yange giwamba ntwalakoki ah, obwenzi bwona omukazi webusuule gavumenti yange ntwala onama namwana oba sekitale jeno muganda we naava mu gavumenti namukiriza nti yendereya kakati amin agamba onama tituwambe gavumenti mhm. onama akkiriza bawamba gavumenti yobwete kati amini abaagaba ebifo n'agamba ono yanyambye nnyo no yanyambye nnyo no yanyambye nnyo onama asirise bwati agamba nzanansoma ti <laughs> tawulira linnya lye mm. kati amini kyava agamba ti ngenda balaga omusajja asinga obusiru mu uganda onama standard <laughs> asinga obusiru n'agamda omusajja ono mumanyi obate yasalawo ayawukane ne muganda we olwonamuno nga mukutte ne mukazi we obate nakwata onama namuwa sekitary genera mm-hmm. naye bwe namugambye tuwambe gavumenti y'omusajja yamukole akkiriza bukiri era ng'ali gikola atya onama akwata embuzi bbiri ennume n'enduusa ogende mu west nairo olunde embuzi kyekirabo kye yamuwa yagamba onama oli musiru nyo yes kakati nze ezo fakitas ebbiri ey'onama n'eyabumayanja kwe kutambulira obulamu bwamu nti bano bamafiya bakutte ten biliyoni baguze emmotoka empya ya miliyoni kinaana bataddemu sente nti bangule nti kubanga mirundi ono yayina ya ebyuma ebituketta kakati twakati mukutule ku museveni ye tumugule haawu ove mukintu ntya kuba kitegeeza nammwe muba munjoze nnyo mutunze ente zammwe mmeka sente ze mubbye wano nawano ze munjogerako How can I? yatula mu meeting ne president nga mumwali mumanyi entu yokako kajja kuzunga nnyo nakagambaka ekirisembayo kubba ttooke mukatale bakabe bakatte nabagaa nti muhangalize katampeko ya vu ewaabo wakasajja ako kati kazunga ofunapondo yawulirawo ofunapondo ate wali sente bamwogerako yajja mu bizibu bali bali joze basajja bajoze naye museveni bannebe yalwana nabo lwaki abasse mu byobufuzi yenasigala mu kisaawe omu nga yazina bano bawamba amulake nti museveni bino byonna bye bamukoze babimukoze buli emyezi mukaaga ekintu kyejja kitereeza ah, kakati obulidde nze bwentambulira mm-hmm. nti nze siya mu muntu lukwe bilioni ate mbakuzirira naliridde zabwerere mm. baali bategese ate gurupu yaabwe emu ejeezi kime balegenga banzise singa wazifuna nongamanyi nti bajja kutawandigenze nazo nobwawe yategeera nti balina sente zebagala okuwungulira yabayita n'abagaa nti muyina ten biliyoni zemwagala okuwa mirundi mhm. zaaki mhm. nti anti seba atuvuma ku lediyo ne ku tivi ntwamufunyisa omutwamufuliza omulimu eh, kwegamba mumusasula mu compensation kwegaba bye mwamwogera ku byali bikyamu mhm. amatema nti nabagaa muzireeti bilioni zetu mhm. nze njali zimwewera bazi wayo bazi zetu bazi zina zitebisi agenda kuzikuwa mkalu kalu agamba tegena na mwezi singa wao bali tondianga kosi zen kuboli akati mwe temuli honest Mutia mangu nyo temwina reference point ne abasajja babaddeko honesty eri president ne president abasudde mbabazi ngaakoledde presidentolabye olabye nadduli mm. bamugjaku bwa minisita lwaki mm. nga kuteesa ayagala ajje ku executive kubanga ono omuko yali agala kukuba gundi tayinza kujjayo omutwe tayinza kujjayo omutwe kakati kuteesa nga ayagala jje muwala wamulese ejogomuwalawamulese sembabule kuteesa atule ku kakiiko kagundi kakati ne bagamba nti nadduli mwavu kati mujjeko n'obwa minisita ajje ngaatufukabira nadduli yagaana ye mondolo yange nadduli yabalemeddeko nekiwanda naye agaba naye okay naye ye kuteesa takubye nadduli nabagamba nti sente ziriko we zikoma naye gwe kuteesa eyali muli mu nteesekeja ze nairobi mhm. ng'oli kusaidi yokera olutwa ojjo kyokubao nadduli omugjewo nga gwekikirira buganda nadduli akubwa takubwa era nabewunyiza abasajja abo nti magezi eyaleeta ekiteeso ekyemyaka ensanvu muitaano hmm. ku lisiti y'abamafiya bebagenda okuwa sente magezi taliiko era ye magezi kyakoze yagambye mbusagala kwesimba wayagala talina kikumi kubuulidde ayagala museveni yalimuwadde nautomatic yalimuisenga akyeri namugaa gotalina gyolaga wa kubanga kitegeeza nti bwekibanga gwe wali kyaki fatha wange hmm. mu kyaki hmm. ngaabo bebabatiza mu kyaki hmm. nekibanga eh, tugeze essomero eh, mwenasomera nembeera successful ate ndimenya ntyanga ne minisita weeducationifthisman nga yakola omulimu munene nnyo najisaawo emyaka ensanvu mwetaano wichaz enabled for seven how is he rewarded nti ate akubwamu kalulu okimanyi nti atokuba mukalu kitegeeza nti abantu bamubonereza ntiyakola ensobi kyembagamba nti fe bwetuba tusoma bayibuli tuyikatamu ebyobufuzi badisiples ba jesus abasinga obukulu bali abo babiri yuda isikariyoti yesu yaliremedde ku nsi emisoni nefa kubanga nokugenda kwenyini omulaba titiwoleza sitwago banemunsabireko endeku eno singa enzigiddwako biki eritayagala genda mm. ye yamuyamba disciple owokubiri asinga obukulu ye thomas mm. eyagala leka nkabereki osinga kati mukiseera kino olwargument nti yazukira yali mulala thomas <laughs> nti oli bwe yalaba yeyalikikatugira otya ate ono omusajja eyabayamba okugjawo emyaka tainaka ya biliyoni atalina biliyoni talina wayita ate katonda yagenze nakuba abaka ba palamenti eh, balaayi ate mm-hmm. beyongera mm-hmm. bulijjo bwe baba bagenda mu kalulu sipiika abayamba n'abafunayo eŋŋendo n'atambulayo ebyobwerere ewiiki emu najja ne miliyoni ana mm-hmm. kati covid tewali gye batambula <laughs> kakati beekomeredde bayisiza nze sawukanangako nakadaka eh. ku luno twayawukanye etteeka lyemwanyi eh. sisobola dikkiriza etteeka lyemwanyi you are fighting quality quality hmm. lwaki gwe olowooza kambabuulire abasajja bano bakyayisiza museveni basajja mmwe bwemui museveni singa atuula wansi n'ababala singa newe temulinyayo kuba letimiteriyo hmm. what is the contentious issue over coffee the quality of coffee hmm. nti bazanika buki bubi do you need yelo tekyetagisa kakati abalaala abobabaluzi benti hmm. eh, mm, amataka nga zirwadde kalusu zirwaza abantu naki ente baziteekako teekaki nti omulaalo anaatunda nga mata omuli kalusu emyaka kumi lwaki osibaatunze emwanya embise emyaka munaana ekyo kifu munasiba bameka bajja batta ekyo kifu sempijo tayinza kuddamu kulinnya eteeka nalikyusiza yonna mu kiro kimu ŋenda kulisaasaanya olabe buli yalitaddeko omukono gwadduka kakati osiba otya omuntu eh, nti okulagajjalira omusiri gwe ogw'emmwanyi oba abantu babula baana kubatwala mu ddwaliro nga balwadde omuntu n'alwala nakiriza kirina kikumi omwana ne bamubikira awo n'afa how can you say nti olya nigirikiting yo neddo sempijoswaziza nnyo sempijja amale okufuna nti olujja lukalambuzi sempijja si bwe waalibadde kubakagati omanyi amagezi ge bakola baalimye emwanyi baagala okubamu abanaku bemugobya ku nyanja bemugobya ku nyama era mubagobe nemugundi bemugobye mubutale nolabanga ono mugazi wa kampala mbw ababoda mbagobye mukampala bafuwa omukka omubi ah, ah, ah, baine ku nyuma zaabwe kuliko emizindaalo tibo bakubawala ate ekyuma kyakukwala <laughs> ekola ebintu bino mukalubu omukulembeze bamukoye what about omukulu w'essomero atayisiza abaana teeka ki eri mufuga tafuna musaala gwewhy do you punish the coffee farmer gwekola ekintu kimu nti emwanyi zembi tetujja zigula kyekyokka muzigobe muzigobe azizeeyo naye omuterawo otetteekaomanyi nti bajagana okusibira wano obwereere ne kaka tetuyina gundi okulonda kuli eyo wamba baale bajjakomakomabattireyo mulituume lyakadaka nasembijja nti tukuttira mu tteeka lyakadaka nesembijja bakube sembijja empale bagijjemu ate baba beyisa mm. abantu babulijjo kati tebabitegeera nti okulima emmwanyi ayo masimeka an application kuba waliwo abazikoze ebeere monopole yaabo kitya ŋende newandiise wano sembijja ku luno nekadaga ninda bakuba mujja kumpulira kubanga emwanyi because this is intended temuyinza kukola bintu ebyo ono ono namukubyeko mpandiza akatabo kampala nti mulimu omuzimu gwomuntu eyafa mukampala nga minisita nga musiru mhm. gwekukwata minisita bakampala abasiru nebakwatibwa obusiru kubanga mu psycology batugamba mhm. nti efuulu isambole kumakes the samis singi egeni egeni expecting different era kukataba ka kudiba nkubyeko agasajja agasiya ganga gali mu buliri mhm. ngaekimu kigambo kinakyo nti nga jaimu nga tozaala ate kati nga galina agasajja anti kakati namugwanya kyaliko basi basi bazze bawogera basi basi wava muno enziita nezigana ezakutesa eh, zaleka ebbanja lya miliyoni nkaaga era nakakati omukazi alese era who does the same thing again and again <laughs> expecting different kati mu ofisi ya baminisa ba kampala <laughs> mulimu omuzimu gw'omusiru ogwebakajja buli minisa ajja naye nasiriwa the same mistake era ekyo kyebamuleetera namugwanya bamujja kansala ne bamuleeta abaisizeemu baasi naye banamugwanya abo kyembasekerera nti nanyini baasi tayogerwako ate wali mukazi wabikoyibwa ati wamaanyi nnyo <laughs> bayalwana nnyo yenanyini baasi eh. kakati mukazi kyatayambala bikoyi <laughs> mbadde muti nti kuli mbadde manyi musajja wokuteesa kuteesa ba payoniya ezo ne zidduka payoniya ate yafuna ki yakuba butoda n'agijjawo mm. gavumenti nemwa grant ya milioni za dola kumi mm. kati ezoko nembabuuza nti muleeta baasi mbsimanyi kampala nembabuuza bwoba oyina faamu kikugasa okutunda embuzi n'ogula endiga tekisoboka byona tyoyagala kulya ekigasi feesi mhm. kati ezo basi zakuteesa ezo ne kosit ezalimu enjawulo eriwo athese basi ate ezo zonfu nnyo anti zino baasi ate tezinywa amafuta zinywa gebunyolo kuluudu kyovula baingiri zirimabe walabako wenywa noddira abasajja abasasula omusolo abalina nebabagoba ne babeera noga nti musaveni mumunonyesa kalulu zinywa kuludi kuludu oyo gwe baletago bazirwawulira nti bazuddeyo oluzi olulala nga zidda ku luguudo bwebatabayo bo tebagula kakati ogobawo emmotoka nga ku buli lita y'amafuta gavumenti erina ku musolo gwa nusu lukumi n'ogoba asasula omusolo n'oleeta owakkulundu katonda yabatunda emitwe abo baagala kusuula gavumenti infact yav rich nlus how to overthrow your government without knowing these people busy overthrowing their government ninga tebamanyi tebamanyi ntibagisuula yes byebakola byonnabalanga museveni kuba nti nayebalowooza ah, hmm. nti bwagwa abo basigalawo ye muwanga pawulo mwenga yabajjako obwe tebakiberako abantu bagala museveni okusinga bano museveni yabako bwetaboogere naye boogere nti feroship yeyabye sente kyeyamaani bamumanyi naye nindidde kyamaani wa mafia feroship mhm. agenda jyeyo empapula eza nomination ayagala kwesimba mu kampala oyo gwowulya ngaayogera nti oganis yagambye babagambye naye emirundi lwaki yabakyawanyi mhm. wetegeteriizwaife twice nga bagala okumutta okwagala organize bamutegetinga mhm. nenkwata esimu yaabe nembayoola bonna era nemukutta abakazi bamutegetnga zebagala the man is on record that wetegeted his wife twice nalema nti kakati emirundi kyeyakola yakozesa tekinologi we natukwata ng'omusajja eddwaliro erisinga okuba ebbi mwe bwajjirangamu abantu oganizi lyerugazi era mwatulyanga baasi ezetomeredde mu isitaan zikyetomeraazikyetomeraokbakuulamu ekisajja kyagambye mirundi kolo za sikiras mothers where does he see where do you get the collective business to give you money where deft is not involved chairman wa fellowship mutunulira bwenmusajja looyi bwomusanga nga atambula omuyitamuk kakati lyagambye nti eh, sente president zatuwadde eza leya leya tuzibbe what is important to me is not whether the wires ani kabale where the kisolo ize mukiga whether the kungiri for us oba nfu oba ki kulya sente infact kambabuulire <laughs> weyaziya wayalinga eyo lulo yes. ngezi wayalinga ku mulembe gwatuliyagenda newaliki mm-hmm. bwoleeta kampuni nezikebera tezire fit for gundi okutambuza amasanyalaze yes za aluminium amayumba gajja kuwata za myaka esatu bali babanga bubbi nti museveni akutte sente azitutemu yaziteeka mu manifesito ye eyakalulu nulwaki emirimu agikwasa abafu ayina liprofesa lyerya psycology erimubeerako yagambye hmm. mbu purezidenti sente aziyisizaamu babasasudde lwakusatu sente neziraga muleya ti tel the chinese to give us our cat katonda wange amuli ku lusegere bwati olwa purezidenti kakati yali seefu zinaga nti afeeze muhoozi tetuli kusonyiwa agasajjako nogamanyi yoola chairman wago babadde kugundi ku zoom ngambaulinaekicyamakitudde bwekiti ekyo ekitemu ennyo speaking nomination forms yesimbewo you go understand your reveal nkubenege wesimbye emizindaazi mr chairman you cannot win the people who do vote you killed them in the pursuit of collecting organism eh? hey. yabawona ate kati nekikomezaawoenamba zaabwe zonna nzikomezaawo ezabattanga abakazi nabalo kuba enamba y'omusajja yattanga abakazi yakomyewo kweri agifunakugambye kweri yakomyewo anti yakatooki nze nagikebera mubyuma byange mm. yakatooki teri registered naye eyogera kati kampuni ezo ezamasimu tezikwana nabantu abo tezibimanyi enamba ezitali registered zoogera ezitali registered ba ucc nawulire mu ucc simanya yagala akatambi kange biki no ngenda esimu njejiba wanjibaleetere mukitegere teri registered naye evuga lwaki evuga anti tebagiteekayo bali abasajja obagambe bali nedde kyembabulya ni alumirirwa wano abasajja abo babadde babba sente nga bakuba amasimu mm. nti simanyi ebyuma byaffe tubiterezeza mm. ne babeeza abakazi bange sente ezi nablokinga akawunti yaabwe nga kuliko emiliyoni kinaana nebaga mmale kunsasula zange tebazireeta ngaomusajja akulira ekitongole ekyo ekibba abantu kumasimu bamwita bosa wemakindi nga ofiisi yaabwe teri wansi wano ngaovudde ku mitale poliisi waliwo awaka ofiisi bakateekako mu state house abo abaana ezange nazibasesenabulokinga egundi yaabwepaka basasudde sente zange nze simu nti omuntu anvume nanvuma nakola lwati esimu emu bwemala nengiteeka mu kyuma kyange ne audio byoyogera byonna mbiwulira tamala emirundi okozesa byuma okozesa ddogo byuma byombi mbiina waliwo webikola newebita dabodabodabodabodabodabotwabimba ku mulembe gwami eddagala lirina okuba lya movement nga lirimu ebika ebyenjawulo kwegamba obakuba mu kiganda nobakuba ne mukizunukisinzira bwozi nti obbi emmotoka yange ekyo tekiri nayo nti banababbi waliwo ekisajja bakiyita katumba kino omusajja haasi babeerawo kukayanja kakabaka mugabbe emoto bazikyusa langi nebakoleki nebakolaki mm. nebagenda mukooti balina baloya baabwe mm-hmm. naye twali tulinze looya waliwo omusango emakinge mm-hmm. gwali gwalwakubiri omulamuzi nawona nabuyimiriza <laughs> twali twagala tusesegule baloya bo tubazingeko omanye bagita seti kulafu eh. nze mbagamba nzinze mugambala nyinza okuga nti nonye bagubi waine baza kuyogera ekibuga mhm. tetuteeka muntu n'omu mm. netuddira abasajja omanyi batunda enkoli mm. batunda emigo manyi mm. manyi katabuni ako akalinanye wasibabyaolowooza eh, <laughs> e, zakkuba nti eh. embooko ziryawo abalaalo bakuba ente ezaabo embooko eryawulule <laughs> baleeta zakuba obukubi nakati bano balokole mulaba ekibuga bakiwambi <laughs> bazze okwokya ebintu bakoze abasajja bafe batuka muwino nebajja nga bambadde bamanda paka bavudde ku loole nebakwata ne bakuba emboobuli ate batukira babolekeza sepesi <laughs> olisingega nti aa ah, eh. twabagambye tukosa lutasi mwakozeki abensene nebaabensi <laughs> nebasa kakati mbuuza abese ndi bako besi katono bamu edoge lilo ni ya dreke rubega liliwe lisinga lino ah, ali dreke rubega bamutenda nyi <laughs> ah ola bokiriza ya dreke rubega ah simwera abona yeye ni impulia hmm. uli umuye naga mutenda ya percent ya dreke <laughs> Neto what I'm telling you. Eh. Nti when I sit down, mm. I'm seeing people who are determined to overthrow the government. Yes. But as they said, there are many ways of skinning a, a cat. Mm. amusinga alota obu nti bano babiyita byakuzanya ne purezidenti because his people are involved some of his people mm. cannot accept nti baagala kumusuula naye omusajja katikiro wa isirairi omwana yajjanga nakyankalanya olukiiko lwe nakyankalanya olukiiko lwe bambega ne bamugamba nti omwana ono ayagala kutta mm. nabaga nti omuyudaaya tatta muyudaaya munne omwana yafumita katikiro ekiso nti kiki nti ebitundu byayagala okuddiriza abapalasitayini jajjange yafa abirwalirira kakatugobizayoizayo ati baabairaeri balina purinsipe emu nti omuyudaaya tatta muyudaaya munne ekyokubiri era temuli seefu nti odidde omusajja kitatta kubanga mwagala tumukunde nakano kantu ya posi baleese kampuni yaabwe eneye rwanda simanyi sefu boda ani hmm. katuwayiriza omusajja ti wuyo avuddeyo singa ayina omutima nga ogwange era mugambe nti gwe nyoko tajja kukiranga nze tetuddiŋana tetuliddamuajja kwambala tisati zabwe abanonyeza nga bano webali bana bamusibisa ebintu byo byonna bimaze okugenda wadda zigeti kuba kati nze mbabuuza maze emyaka munaana mwenga muzimba amayumba bwemukolaki bamukolaki mbafunamuki compensation yange gyemwonoonya yabiriyoni kumi mhm. nalinjigolava gye ndikumeko omuliro mbattireyo oyambye otya museveni abasajja bale okutamuwamba kwogera byoyogera museveni abitwalanga ekikulu eh, bakugamba nti butepu bwejjude kwogera nakuwandiika me have written oba ekolo byemadimani oba wot omusajja muyawandiika nagamu 198 <laughs> ndi museveni mulala tirwaki tosobola kukwata bantu abiri musanvu nobatwala munsi oti okubaejiri abantu emitwalo esatu tekisoboka eh, teyabakuba yabakuba nabamalawo abantu batugamba nti enjawulo womulalu n'omugezi luwuzi hmm. ate ffe bulijjo bwobanga ekintu ekyo tosobola kukikola omwana omuwala naleeta embuzi ayina okukkiriza bamuvumi kiriko emizimu kiriko kikuba kiremedde ebyakyo hmm. kakati ffe abatalagirwa abatakolamu ebyo mukola you tend to believe that we are abnormal siyinza kubanza ekibala hmm. nti bano oba baagala oba tebaagala abantu nga pulezidenti ategedde bakitata ne babata nti omusajja yatuwogganiranga mu kooti ngaatulekanira gutu y'omu tebaleseyo omulala yali awoggana nga awogananga eggulu y'omu uhambudimuhambudirimu kati yali akolera ki kitegeeza hmm. ti afute time pulezidenti azirealized nti abantu bange bakubanga bakube nti ye nasary bwe nga bagala okuba ebintu eh, ebipusa